gabe gabeko labormetrai bada, eta Pau, Pauren historia kontatzen du. Pau protagonista da, eta bueno, ba, bere egunerokotasunean duen monotonian murgilduta dago, eta bueno, ba, egunero trena hartzen du lanera joateko. Ordan egun baten ba, gertakizun bat pasatzen zaio, e, bere bizitza aldaketa bat suposatuko duena, eta ba, bere bizitzako beste norabide batera eramango duena. Urrengo geltokia, ardatzen. Eta, bueno, e, eh, rutina hori transmititzeko ba, bi modutan dugu ez. Alde batetik e, aurre lan hori nahiak gidoia gidoi idaztakoan. E, ba, gidoi hortan ikustitu ba, e, diferentea daudela ez. Azken nien ikuste dugu, pertsona hori, pau, e, ba, bueno, betiko tokitan nolte bai lanian, bai tren ez, tren Eta e, geoteknikoki lortu duna izan da, e, bueno, ba, planuak oso estatikoa dira, ez da mugimendu asko. Baita e, eh, labur metraiak dakan tempori oso, oso zaila da. Eta azkenian horrekin lortze duna da, e, ba, bueno, ikusliei e, hori transmititzia ez, e, lasaitasun hori errutin asko e, momentu horiek. E, geu baita ikuste duna da, hauren ingurua asko aldatzeala ez, e, evoluzio bat izategula eta gure pertsonaian norabidea ere, ba, bueno, bide bat edo beste hartuko e, geltoki baten edo beste gehatzeko. Argitasunak asko iteu, detai oso txikila baino asko kontatzen duenak. Eta dialogo hori gabekoa izan da, nik uste sekulako indarra hartzen duela bai irudiak eta bai soinuak. Ze ez dago hori elkarrezketarik, baina badago soinua eta soinuak zugerzko garrantzia du. Azkenean, aipatzen askotan izan da prozesu honetan, e, eh, begiraen arteko hizkuntza bat sortu dela, ez? E, pertsonaiak nola behiratzen, nola behiratzen. COVID egoerak bai eraginduela asko bai e, prestaketan zatian eta bai grabaketan zatian, ze prestaketan ba, e, ideia zen tren, bat, tren baten itea, eh laur guztia edoia guztia, eta bueno, ba, bai maskarien gatik, bai distantziaren eta e, hainbat arazengatik gatik ezin izan genuen horregin eta beltotxu batera pasa genun, ta bueno, emoldaketa oso ondo atera egun, eta e, emaitza oso, oso ona da. Naiz eta hasieran dena tren barruan pasa behar eta azkenean ez, e, geltokiak hartu du nik garrantzia, eta metafora hori geltokiak daukala. Baina ere, nire buruan, gidoia idazterakoan, trenak hartzen du garrantzia, zen nire ustez, trenak iradokitzen du pixkat bizitza, ez? Eza, bizitza pasatzen dela eta trenak azken finean hartu dituzula, edo beste lajuritxek jatzuzela. Gazteak australanean laguntza emango zigutela esan ez ditu zigutenean, e, bueno, ba, oso asko postu ginen eta azkar elkartu ginen zeguretzat proiektu hau izan da oso garrantzitsua, oso esanguratsua gure ikasietan zehar eta emaitzarekin hain pozi geunden eta edoen nahi hor gehatzea e, unibertsitateko lan batean bakarrik geratzea orduan Eba, bueno, laguntza hau e, proiektua edatzeko eta ba, edapenerako erabiltzea erabaki genuen, Eta, bueno, ba, pixkat, e, eh, banatzaile batekin jarri beha kontaktuan, behar, ba, festivaletara bidaltzeko e, eh, rekordido pixkat emateko. Eta gero bai, ba, gure herritatik eta gure inguruko herritatik e, bira bat prestatzen nahi beha. E, ja, hasiko geha eta pirilan gutxi gora bera bukatu deuna, bukatuko deuna eta hori bai, publizatea bai, e, sare sozialetan ba, bat pixkat eh, e, indarra emateko. Honen atzian dauan lan guztisa erakustiakin, guk nahi dugu ere jendia ba, urbiltzea ez, ikustea, ze dago proiektu honen atzean, zeintzu geran gu, ze, zelako kostua izan daban e, lan hau aurrera eraman alizateak, eta pixkat bultzatuko nitxun ba, pertsona guzti hauek, gaztea pixkat gu gaztea gainean ere, ikusteko gazte izan da ere, alako proiektuak aurrera eraman aldiala. Bai gure e, ekintzetako bat izango da eskoletatik pasatzea pixkat gure proiektua iburuz hitz eta biraren inguruan eba hitz egiteko eta pixkat ba, horrelako proiektuak gure dituzten gazteek ba, jakiteko horrelako gauzak badaudela, aldiala proiektua bekaurrera atera eta posible dela.